yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yo, yo. Levanta a mão geral aí pra ficar legal, rapaziada, de verdade, vem. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou. Ó. batendo nesses caras Cê sabe, faça rima que convém Se eu pego no mic, é claro, tô de parabéns Eu vou tirar vocês porque a males que vem parabéns Vocês vai perder e vai virar só meus reféns Vocês já tá vendo como é que faz Eu trago a rima boa, tá ligado que é melhor cês sair pra trás Até porque o estado que é diferente Vou bater vocês porque vocês não é da minha patente Yo, talento aqui os dois não tem Cê falou de parabéns, hoje eu mostro que cê não é ninguém Aí, eu já falei que os dois aqui não tem Então me chame de morte que hoje te dou parabéns Aê, é tipo um filme meu parceiro Só que rimando 2K é snob Você pode ser o Caldas, eu sou o Hokage Pra me ganhar vai precisar de nove É por isso otário e fala que de repente Eu sou bandido de verdade, de roubo sem relar em ninguém Você entender? Qualquer da sessão, visualizam você compra Só que gritam compra não, só pra você entender Porém com esse otário, pra mostrar que esse mano Não tem vocabulário, ele manda vir Se liga no veneno, só que quando nós bate de frente Ele sai correndo Você falou de Caldas, sua rima foi horrorosa Caldas é raposa, eu te quebro aí você reposa Se é que você me entende, aí você é um cuzão agora aniversário nas suas velas, seu sou caixão. Yo, cê tá ligado que o bagulho é louco, se liga na fita que você é moleque me chame de Guilherme, eu mato e faço rap. Aí cê tá ligado, meu parceiro, cê é ninguém. Diferente de você, aqui talento nós tem. Ah, tá bom, talento nós tem. Só que esse mano aqui não convém. Ele faz rap e quer gozar com 100 É porque pra playboyzinho sempre vai tá tudo bem oh!